5 dicas incríveis para violão fingerstyle. No violão geral, é muito importante você conhecer técnicas que te ajudem a executar bem um arranjo. Por isso, assiste esse vídeo até o final, que eu vou te dar algumas dicas importantes para você melhorar o seu fingerstyle. Essas dicas vão te ajudar bastante, então separa o tempinho do teu dia para estudar cada uma delas, que eu tenho certeza que você vai perceber uma enorme evolução. Antes de começar a aula, já deixa teu like e se inscreve no canal, que assim você não perde nenhum conteúdo que eu postar. Muita gente tem um certo preconceito com o uso do dedão no violão. Na verdade, não existe uma forma exata de tocar. Até o John Mayer, que é um dos maiores guitarristas do mundo, utiliza muito o dedão para fazer o baixo do acorde, então você deve sim utilizar o dedão, isso abre um leque de possibilidades, fica até mais fácil executar algumas frases. Uma das partes mais importantes do fingerstyle é a percussão, pois ela preenche mais o seu arranjo, tornando o som mais rítmico. Algumas baterias que eu utilizo são essas aqui, só o dedão, dedão nas cordas e a que você bate no corpo do violão. Depois de treinar cada uma separadamente, tenta juntar as três, o resultado é incrível. Um dos fatores que melhora o seu arranjo é a dinâmica que você dá a ele. Tempo forte, tempo fraco. Por exemplo, um simples acorde pode ser tocado assim, ou assim. Saber executar bem cada modelo te dá novos caminhos, e você não fica parecendo um robô quando está tocando. Essa aqui é bem legal. Ainda falando sobre dinâmica, uma forma de você tocar o acorde é utilizando a unha. Mas como assim? Por exemplo, normalmente tocamos assim, certo? porém quando você utiliza a unha, o som fica mais aberto. É mais uma alternativa para você utilizar no arranjo. É importante você conhecer os acordes em toda a região do braço, pois isso te dá mais vocabulário na hora de criar. Por exemplo, existem várias formas de fazer um Mi menor aqui no violão, assim, assim, assim, assim, já pensou a quantidade de possibilidades que você tem? Bom pessoal, a aula de hoje fica por aqui, espero que tenham gostado. A parte 2 vai sair logo logo, beleza? Compartilhe esse vídeo com seus amigos que se ajudam pra caramba na divulgação. Um forte abraço e bons estudos!